不会劈叉，照样能踢爆对方的头。我来演示一下，我到底能踢多高呢？来，谢教练护头，我的腿要绕过谢教练的脑袋上边，我踢过去好吗？我左腿比右腿踢得好，我今天就委屈一下，我给你演示右腿踢，好吧？看，嘘，绕过去了没有？绕过去了，再来一遍，绕过去，哇，可以可以，好，开始劈叉，好吧，开始劈叉，哎，嗯，横叉先来。 哎， <laughs> 倒几下，倒几下，看见了吗？我不能，不能了，不能了，不能了，疼疼疼！竖叉再来一个，看一下啊！嘘，我嘘，可以，可以，不错，不错，不错，不错，不错，可以，可以，可以。你看我这是弯的，这是弯的哈，其实是这样坐着呢。好，到这儿了。哎，那谢教练演示，谢教练能能能，不能 <laughs> 不能 <laughs> 不能了。OK，好。 为什么能踢这么高呢？这件事儿是因为扫踢呢，跟你能不能劈叉这事不是一个关系的。你想想，我们能一字或横着劈叉的话，那请问这个人这个腿是踢到哪儿了？是踢到自己脑袋直上方，对吧？或者他不是踢对方，踢对方实际来讲就是这么一个角度，但是配合的是什么呀？整个的身体的角度，首先身体倾斜一些，对吧？然后前脚掌就支撑腿，脚掌垫起来，脚跟离地，膝盖有一个小小的角度是要配合。 低扫和高扫的角度是不一样的，然后再加上踢的这腿抬起来，这样的话呢，它就成了一个夹角。这个夹角做得好，还有这个所谓踢这个动作所需要的肌肉耐酸。OK，你通过踢的时候你就建立啦。你比如说我操，我为了踢腿，我还要练习什么？你作为一个新手，你不要听别人，我要做一些别的形式的训练。您就踏踏实实踢这个腿加正常的拉伸。 它就可以提升你这个动作的所需要的肌肉力量和耐酸，对吧？没错。比如说啊，练泰拳没体能，我先健身，去你的！你先练泰拳，练着练着体能就好了。你脑子怎么想的？然后你踢，产生这个夹角，OK，你自然而然你就能踢高了，对吧？如果还踢不高，我再教你一招，你把腿甩上去，好吗？看一下，跟变线踢一样，你先把腿往前甩，然后通过支撑腿的转动，那一瞬间完成，嘣，变线。 这种感觉相对来讲，它比起直接横向扫过去啊，绕过他的头要更加发力容易一些。它是一个小技巧，比如谢教练再护头，我试这个方法能不能绕过谢教练的脑袋高一些啊？走，嘣嘣，绕得更高，看到了吗？ <laughs> 我好久不踢了，我这个腰啊腰不是特别的好，来一遍，我去，嘣！呃， <laughs> 看到了，看到了，就是你尝试一下这种甩上去嘣这种感觉了。 所以大家要专注于技术的训练啊，某项技术训练，还要相应这个技术的拉伸，还要提前的热身啊，这些东西，而不是什么都不会呢。我们讨论说没事闲的就是开胯啊什么的没意义，不会劈叉是可以踢很高的。感谢收看，下期见。